витископ. Почему лучшим пилотом в этом году не Хэмилтон стал, по твоему мнению? За першу половину, навіть не першу половину, а за просадку, починаючи із Монако і завершуючи гран-прі Італії. Тут Льюіс мені нагадав самого себе другого сезону із Дженсоном Баттоном, коли він не контролював свої емоції, коли емоції на нього впливали на його результат. Не знаю, тут уже питання віри, але чомусь проблеми притягувалися до нього в цей момент. В кваліфікаціях на вільні заїзди, в гонках. Ем, Льюіс мав вигравати цей чемпіонат в одні ворота, враховуючи те, наскільки він талановитий гонщик і е, що він краще Ніко Розберг. Але при цьому е, Ніко Розберг дав йому бій до останньої гонки чемпіонату. Е, Льюіс красиво виграв цю боротьбу із суперсерією із перемог. 6 за останні 7 гонок, але е, певний осад залишився від саме літньої частини чемпіонату, де Льюіс не показував оптимальних результатів. Це підтверджує ще раз, що на нього можна психологічно тиснути. Е, у цьому сенсі він не ідеальний гонщик. І Ніко Розберг знайшов нотки, на які варто натиснути, щоб цю психологічну війну виграти. Він її майже виграв. А вот теперь знаешь, вот ты сказал, что Льюис напомнил э, себя в 2011 году. Э, и у меня вот возникла мысль по этому поводу, что, наверное, много в чем сыграло на руку Льюису то, что Мерседес везет всем по секунде с круга. Потому что если бы э, Мерседес находился среди конкурентов в борьбе, Ника мог бы ехать гораздо чище ну, даже не мог бы, Ника ехал бы гораздо чище. Льюис в этой борьбе, опять-таки, вспоминаю 11 год, да, сколько было аварий с массой. Абсолютно нелепых, абсолютно нелепых, которых абсолютно спокойно можно было избежать. Э, вот в такой, когда тебе нужно думать о том, как опередить э, твоего напарника, но при этом постоянно соревноваться, постоянно обгонять, э, там, я не знаю, после пидстопов находиться в трафике, Э, Вот здесь Льюис, наверное, не мог бы ехать настолько чисто, как мне хотелось бы. Вернее, как хотелось бы м, вообще. Німеччина яскравий приклад. В нього було багато контактів, коли він проривався в пелотоні. Це Льюіс. Да, и много в чем вот эти вот прорывы, вот все мы помним в летний период, да, когда ему постоянно приходилось там несколько гонок подряд э, прорываться там с последних мест. Э, много в чем эти обгоны были легкими исключительно за счет того, что машина была на порядок быстрее всех остальных конкурентов. Тому і не він. Тому не він номер один, але наступного року є шанс це довести. На жаль, тоді наступний рік буде дуже нудним, якщо він це зможе зробити. Надеюсь, нет. Витископ. Спортивне відео.